Kwa upande wa ligi kuu nchini Hispania, mambo yanaendelea kuwa moto, mambo yanaendelea kuwa mazito. Washambuliaji Robert Lewandowski na Kalimu Benzema wakiendelea kuchuana vikali katika vita ya kuwania kiatu cha dhahabu katika mshike mshike wa ligi kuu nchini Hispania, La Liga. Lewandowski ambaye anaitumikia FC Barcelona hadi sasa amefanikiwa kupachika mabao 19 huku Benzema akiifungia mabao 17 katika ligi hiyo. Hadi sasa Lewandowski ameshashuka dimbani mara 29 akichezea FC Barcelona ambayo tayari imeshacheza michezo 33. Kwa upande wa Karim Benzema ameshashuka dimbani mara 21 katika mechi 33 zilizocheza klabu ya Real Madrid. Kwa upande wa nafasi ya tatu katika orodha ya wafungaji ligi ya La Liga ipo kwa Enes Unal wa Getafe na Joselu wa Espanyol ambayo tayari wameshapachika mabao 14 kila mmoja. Maoni yako ni yapi? Unaweza kushare nasi komenti fupi ama ujumbe mfupi kwenye upande wa comment hapo, alafu nakuwa umetisha kinomanoma Mimi naitwa Deus von Bismarck, jezi nambari 17 mgongoni.